Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا هيا على الصلاة هيا هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا <laughs> إله إلا الله Do you want to know?